Dar pitini, statul ăsta ca putoarea, așa în casă, nu te obosește? Că m-am săturat. Aude, aude-l dacă ai mai văzut așa ceva.